jedan Ferrari, jedan Ferrari 360F, jedino što ne idemo baš tu, imamo ga, stižemo ga. bane. <laughs> Ide 140. Pa možda i ne ide taj brže. Štedi, To je štedi gorivo. Ali znaš šta onaj crveni cabrio, samo je krov stavio pa izgleda zadnji seljo. <clears throat> Ništa, ajde, čujemo se, čao, javim ti se, bok. Štedi ga. Pa ne, nema nikakve šanse, a ovo stavljam direktno na YouTube. Kako smo oprali Ferrari? Je li ide ovo brže? ovo je auto, da. Da, da. molio bi samo žmigavac Da ga pretekne. Ma da, nema to uopće čekanje, jer ovo ide ravno na video, na YouTube. u akciji i ispunjenje obećanja... Znaš da Ferrarija Obećanje Nini da ćemo voziti ko munja. Nevjerojatno, dragi. E, zbog nedostatka struje i štednje i svijesti ekološke. Štednje, štednje. I štednje, pustili smo nasilnika s kojim se borimo zadnji 180 km pada sad je ovo ravni komad, pa on može ići, ali tamo po zavojima smo ga mi imali je cijelo